Всем привет, с вами Кирпичный парень. И это второй выпуск моих самоделок из Лего по оружиям. На этот раз я решил сделать э, шок-кастет из игры Black Ops 2. Он присутствует как и в зомби-режиме, так и в а, обычной компании. Вот такой вот шок-кастет. Он, так же как и мой прошлый нож, полностью целиком состоит из лего. Вот, вы можете видеть это сами. Как электричество я решил использовать кристаллики из лего чима. Кастет очень необычное оружие из Black Ops 2 и представляет собой кастет, который бьет током. Насколько я знаю, он не убивает противников в игре, но заставляет их упасть в обморок. Также есть несколько миссий, связанных с этим кастетом сейчас вы можете увидеть картинку и сравнить. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, только если вам оно понравилось действительно. Также зовите всех своих друзей, одноклассников и однокурсников. И если на этом видео наберется 100 лайков, то я сразу же делаю разбор. Вот как наберется и вот сразу делаю все вот эти вот детальки, все. Всем удачи и всем пока!